تجین کرد و زمری کردن بخوادی رونی کردی رو کامه یانت زانی تجین کرد و زمری کردن بخوادی رونی کردی yarimin Ey sen وتاريش أسمان بلافكر قلبن دست جارين جخوشي ياركن شكان ظلم وزور داري جيال مخوشكن تجيناني البيواري شکم زل موزور داری جیال که تجینانی let it live.